Ricefakt tashmë i përcjell Hasan Demaj ashtu edhe në bishtin e Grabujës. Hasan Pezde sonë nxokur për Nën sonte ka këngëtarë nuk bon turp për te miksete se duhet me marrë sharrën tani me me sharrit me qenë Alena. Njohin Salih, një koleg i Cukut, e thrrasin me xhiru një vorrim. Edhe shkon me xhiru e tha vorret i kishin pas për te hekurudhës, edhe kur shkon mrrin te hekurudha, tha tu e çu xhenazen, tha jet pa bateri. Me nalë, tha po m'rrehin, a naj sen, mërë zë qëm dek, qysh me nalë, tha ja majke n'thatë kamerën. Edhe dit mas ditsh e shfrytëzon sa e kom të pa me shkon e monton, e merr një vorrim që u kon ma herët n'çato vorre edhe ja vnon pej hekurudhe anenaj. Edhe shkon, hin me pa, thot çe kasetën jau pruna, jau merr shtatë qind euro i shtin n'xhep, edhe ik thot, Ditë mas ditësh ishin dalë tha djemt e plakut e lypshin kameramanin. Ku i pajke ky e thejke urën hop hop hop. Tha një ditë më në hunë me ta, dhe të o, ku je ti slikë që më të jemë të të lypë, dy për për të këtë, dy për për avon gjetën për të, tha qërë dhe valaj, tha u dërzu e ti, e mirë qka ka bo? Tha,